Aqui estou eu, longe de tudo, longe de todos. Me sinto tão bem. Minha outra casa, onde esqueço todos os meus problemas. É um lugar onde eu posso ser eu mesma. Sem me preocupar com os obstáculos, impostos pela vida. Eu posso expressar os meus sentimentos e sem temer. Rir, chorar, ser feliz como uma criança. Sabendo que esse é o meu lugar. Nada me atinge e nem me abala. Aqui estou eu. Esta é a minha casa. Longe de tudo, de todos, me sinto bem. Minha outra casa, onde esqueço todos os meus problemas. Expressar os meus sentimentos sem temer. Sabendo que esse é o meu lugar. nada me atinge e nem me abala. Eu me sinto bem, sabendo que esse é o meu lugar. Nada me atinge e nem me abala. Aqui estou eu, esta é a minha casa.